Rydym am glywed eich barn chi ar ddeddfau newydd i Gymru fydd yn cefnogi'r diogeliadau ddiffyn rhyddid newydd, neu'r LPS. Bydd yr LPS yn diogelu hawliau pobl sydd heb y galluedd meddyliol i gytuno i'w gofal eu cymorth neu eu triniaeth, a'r unig ffordd oedd cadw nhw'n ddiogel yw i gyfyngu ar eu rhyddid. O dan yr LPS, mae rôl newydd – Gweithiwr Proffesiynol Galluedd Meddyliol Cymeradwy, neu'r AMCP. Bydd yr AMCP yn helpu i ddiogelu hawliau rhywun sydd heb y galluedd meddyliol i gytuno i'w ofal, ei gymorth neu ei driniaeth, a'r unig ffordd i'w gadw'n ddiogel yw i gyfyngu ar ei ryddid. Cyn y gall awdurdod lleol neu fwrdd iechyd benderfynu a ydynt yn cytuno i gyfyngu ar ryddid rhywun – rhaid cynnal adolygiad cyn awdurdodi o achos y person. Yna bydd penderfyniad yn cael ei wneud. I rai, bydd AMCP yn cynnal yr adolygiad cyn awdurdodi o achos y person. Bydd AMCP yn gallu cwrdd â'r person a siarad gyda rhai sy'n ymwneud â'i ofal neu ei driniaeth, a chyda'r rhai sydd â diddordeb yn lles y person fel aelodau o'r teulu. Mae rheoliadau newydd ar gyfer Cymru yn nodi y gall nyrsys, gweithwyr cymdeithasol, ymarferwyr seicoleg, therapyddion iaith a lleferydd a therapyddion galwedigaethol wneud cais i gael eu cymrydwyo fel AMCPs. Mae rheoliadau yn nodi bod yn rhaid i awdurdodau lleol gynnal gwiriadau penodol cyn cymrydwyo rhywun i fod yn AMCP Mae rheoliadau hefyd yn dweud bod yn rhaid i gymeradwyaeth AMCP gael ei wirio bob 12 mis. Bydd hefyd angen fforddiant penodol ar AMCPs. Mae hyn yn cynnwys deunaw awr o hyfforddiant pellach bob blwyddyn i'w galluogi i barhau yn ei rôl. Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn chi am y rheoliadau ar gyfer yr LPS a'r cynlluniau ar gyfer rôl yr AMCP.